Tak, kdy mi to ušít <clears throat> a už bychom měli jako letět. Nebo ne, já nevím, jak to bude, ale asi jo. Takže... Tak. Mhm. It fits super. To je cool. Ještě, že to mám natočený, ty jo. A co je jako s tím? Uuuu. Uuuu, no koukejte, jak je to krásné. Budeme letět. uuuu. Už jdu pro koně. podívejte, letíme. Uhu, to je boží. A kam to doletíme, jako? No. Kam poletíme? Oh. To je dobré. To se mi líbí. A paráda, tak to je úžasný, ty jo. Paráda! Woo! Já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa, asi. Um, já ti chci vyměnit tohle. Tak nic, no. Ok, takže já se s učím a uvidíme se asi už dalšího videa, až budu mít uh, eh, doměněny tady tyhle blbosti, prostě ty vykopávky, až budu mít hotový, takže... Takže takhle. To bylo, video bylo zaměřené hlavně na Dino, takže čau!